ಹಾಯ್ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟೂನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ it is such a proud moment for me ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದೆ and it is been redefined picture ಮಾಡೋದನ್ನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and very proud moment for me and ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ and thank you so much Vijay Kiragandur ಸರ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಬಾಳೆ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಗನ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು